Сейчас частas Агата Кристи, Майн Кайф и Терион симфонии и т.д. и т.п. Сейчас ты слышишь аудиодорожки из э, моего проекта «Той на парт». Э, <clears throat> вчера была репетиция, и мы с новым барабанщиком разбирали песню. Вот это <clears throat> новинки, так сказать, ну не совсем новинки, <coughs> издание Cybermax Digital Records. Раз, вот, Torn Apart. Хиевай Torn Apart. Torn Apart, Старый Бекон. Вот. Новый проект, ну не новый 2016 года, новый миньон 2019 года. Вот. Потом Первопрест Воин Апарт, заповедь Магдыш, что 2016 года. Вот. А сейчас я буду запаковывать товар. Коробок у меня мало. Сейчас в 2020 году уже 90% я отправляю как Укрпочтой. Народ какой-то нищий пошел. как почты мало кто хочет отправлять почему-то. Короче, вот показываю. Этот 25 гривен. Продаю, так как у меня уже есть такой дом издания с буклетиком оригинальный, а это <clears throat> муновское издание по лицензии Аренда. Кстати, почему-то его Facebook блокирует. Ладно, не буду их долго светить. Это Агата Кристи, украинская лицензия «Майнкамп». Ну, не знаю, мне эти альбомы <clears throat> очень депрессивные какие-то для меня. <clears throat> вот такое издание, там вот красное. Сейчас я буду запаковывать. Сейчас мы сделаем вот так вот. побились, пошкряпались. А, а этот 50 гривен стоит, да. Коробки большие, конечно, не очень к тему, но а что делать? Вот буду сейчас сюда паковать. звуки посторонние в глазах не слышишь. Еще одна группа Шереметьевого. упаковывать товар. Так можно да? прямо на ходу. Творческий подход. Можно, конечно, не самому это запаковку, но почте надо самому. Это все надо в бумагу, потому что Укрпочта не, любит коробки нос от новой почты почему слишком много бумаги. Ну, ладно. Чтобы точно не к чему было придраться. такая большая, огромная посылка. Так, вот, значит, так, сейчас бумагу туда наклеим. Вот я приготовил. Для кого и кому. почему наукоплощади до сих пор не могут уже, как на новой почте, сделать такую систему с телефоном. Телефон и все. Надо вот это писать. Совок. Совок. Как был, так и остался. Вот, вот так вот симпатично, когда скотча нету, не скотча, а этого коробок маленьких. Вот такие большие коробки. Ну, Главное, что она мало весит. Они же там взвешивают. Вот, получилось. Ой. Сейчас мы это фирменным скотчем умотаем. Сейчас играет твой напарник. Репетиция вчерашняя. Вот. Сейчас фирменным скотчем замотаем. поправки, в принципе, посылка готова. Сейчас еще не Слишком, конечно, проблематично в почте отправлять, ну ладно. Я рад. кусочек остался закованный, немного его. Вот, посылка готова. Все, ее можно пуцать, кидать, она легенькая. О, все, подписывайся на мой канал, включай колокольчик, играет то и на парт. Подписывайся на мои каналы. Сейчас появится будет ссылка на мою страницу на Facebook с мастер-классы по упаковке. Вот. Все, пока-пока. Как запаковать 49 аудиодисков и одну виниловую пластинку и отправить, и она, чтобы она доехала. Как запаковать вот такую колонку Маяковского, например, да. И другие интересные вещи ты найдешь, <clears throat> как, зап как запаковать одну копейку оригинальным способом антикварину, чтобы она доехала. Все, пока-пока. Подписывайся на каналчик. Thank you.